Посреди двора стоит жара Стоит и жарится с утра Залезешь в глубину двора И в глубине стоит жара Жаре давно идти пора Но всем на зло стоит жара сегодня, завтра и вчера И здесь жара, жара, жара Жара, жара, жара, жара, жара, жара. Среди двора стоит жара, жара, жара, жара, жара. Проводит часто летом Когда земля тепло согрета Нещадно солнышко печет И зной по городу течет Среди двора стоит жара, жара, жара, жара, жара. Сегодня, завтра и вчера Везде жара, жара, жара żada, żada, żada, żada, żada.